ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई बंद करो हाथ अल्लाह माफ़ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो रहने बहुत बुरे लग रहे हो तोबा तोबा तोबा थारा मूड ख़राब कर दिया spotted. Idę chodzi! Idę chodzi, mój بركو بركو يلا يدري خشيا بڑا حرامی ہو بیٹا अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा मुझे भी चाहिए देखा आपने लापरवाही का नतीजा तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए